पिज्जा डोसा जीनी डोसा चीज वॉलकैनो डोसा काफी रिफ्रेशिंग थी ये ड्रिंक भी and my recommendation at Dosa Bistro welcome back to my channel so last week मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको साउथ में लेके जाने वाली हूँ सो हेयर आई एम एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे मैं आपको लेके आई हूँ जहाँ की फेमस जो डिश है ना वो है cheese volcano dosa and pizza dosa yes आज मैं आपको लेके आई हूँ डोसा बिस्ट्रो में आप यहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस ही नहीं आप Chinese Italian and Mexican dishes भी ट्राई कर सकते हैं सो लेट्स गो जयपुर के मानसरोवर एरिया में शिप्रा पथ पर बने लैंडस्केप पार्क के बिल्कुल सामने है Dosa Bistro a decent and fine dine place to have good dosa actually they have a vast menu Dosa Bistro good ambience good hygiene and very humble staff सिर्फ पांच महीने पहले ही ओपन हुआ है डोसा बिस्ट्रो का ये वाला आउटलेट और अभी से ही ना बहुत से लोगों का ये फेवरेट ईटिंग जॉइंट बन चुका है दोपहर 11 बजे से लेके रात 11 बजे तक ओपन रहता है डोसा बिस्तरों का ये आउटलेट सो प्लान अकॉर्डिंगली सच पूछिए ना तो डोसा की जो वैरायटी मैंने डोसा बिस्तरों में देखी ना वो मैंने आज तक टेस्ट क्या करनी थी आज तक मैंने सुनी तक नहीं है सो so, मैं ना बहुत ही एक्साइटेड थी कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ डोसास कैसे टेस्ट होने वाला है उनका उनका प्राइस क्या होने वाला है सब कुछ धीरे धीरे आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने डोसाका का बाहुबली डोसा ट्राई किया था बहुत ही यम था आप डोसा बिस्तरों में आएंगे ना अगर तो यहाँ भी आप बाहुबली डोसा ट्राई कर सकते हैं हम्म। सो गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ डोसा बिस्तरो का फर्स्ट फ्लोर नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी इज़ 40 और अब जो फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको लेके जा रही हूँ वहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी है 45 पीपल की तो ओके वाह ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर भी लवली मतलब आपने किटी पार्टी करनी हो या आपने कोई प्राइवेट पार्टी करनी हो तो आप यहाँ कर सकते हो मैं ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ चलिए अब जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ ना यहाँ से ग्राउंड फ्लोर भी दिखाई देता है देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है आ, ये देखिए वाओ ये है ग्राउंड फ्लोर वो है गेट जो मैं जहाँ से मैं एंटर हुई थी और यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर भी देख सकते हैं और अभी मैं नीचे जाने वाली हूँ और ट्राई करने वाली हूँ अपना डोसा ग्राउंड फ्लोर पर ना गेस्ट आए हुए थे और उनकी टेबल पर सर्व होने जा रहा था ये पिज्ज़ा डोसा बहुत ही यम लग रहा था बिल्कुल पिज्ज़ा के स्लाइसिस की तरह इनका शेप था एंड इसका प्राइस था टू फिफ्टी नाइन रुपीज़ और जो गेस्ट थे ना बहुत ही अच्छे थे उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया कि मैं ये सब चीज़ शूट कर रही हूँ तो लो जी here comes my jini dosa wow देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जीनी डोसा एक जैसे वो चार पिलर्स होते हैं ना वो था एंड ऊपर एक पतली सी लेयर उसकी थी आई गेस उत्तपम का जो बैटर है उसे एक पतला सा उत्तपम बनाया हुआ था उसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड किया हुआ था एंड इस जो लेयर है ऊपर वाली लेयर है उसको मैं उतार के ना आपको दिखाती हूँ कि चीनी डोसा के अंदर क्या क्या स्टफ़ किया हुआ था ओके सो uh, ये देखिए जीनी डोसा का मैं एक ये उठा के आपको दिखाती हूँ इसमें स्टफिंग एंड इसमें ये देखिए इसमें जो स्टफिंग थी वो थी मैश्ड पोटेटोज की मिक्स वेजिटेबल्स थी एंड प्रोसेस्ड चीज़ था और जीनी डोसा का प्राइस वाज 289 रुपीस और ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है सांबर का और साथ में मुझे दो तरह की चटनी भी सर्व की गई एंड नेक्स्ट मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी ब्लू हुआन और इसका प्राइस था 169 सिक्सटी काफ़ी रिफ्रेशिंग थी ये ड्रिंक भी एंड नेक्स्ट मेरी टेबल पर जो सर्व हुआ दैट वॉज चीज वॉल कैनो डोसा मतलब नाम से ही आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि इस डोसा में कितना सारा चीज होने वाला है और इस डोसा की स्टफिंग थी mashed potatoes peri peri masala pizza toppings processed cheese mozzarella cheese and cheese blend and cheese volcano dosa का प्राइस वॉज 359 रुपीस मतलब कि प्राइस वाइज भी ना मुझे यहाँ के डोसास ठीक लगे और जब आपको बहुत ही भूख लगी हो and a mouth watering dosa is in front of you it's truly a blessing taste सभी डोसास का लाजवाब था बहुत ही यूनिक टेस्ट मतलब नॉर्मल जो हम डोसास खाते हैं ना उनसे काफ़ी हटके काफ़ी इनोवेटिव काइंड ऑफ डोसास थे यहाँ पर मैंने नहीं सोचा था कि डोसास को भी इतने इनोवेटिव तरीके से बनाया जा सकता है <laughs> बहुत टेस्टी थे आप भी ना जल्दी से प्लान कीजिए डोसा बिस्तरों में आने का और डोसास ट्राई करने का मैं आपको रेकमेंडेशन जो है हर बार की तरह देती हूँ और आज भी दूंगी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए so guys this was my today's vlog Dosa Bistro में मैं आपको लेके आई and my recommendation at Dosa Bistro is jini डोसा बहुत ही डिलीशियस है आप आइए यहाँ पर जीनी डोसा ट्राई कीजिए आप ना मुझे याद करने वाले हो पक्का से मतलब जो चीज़ भी मैंने यहाँ पे ट्राई की है वो सुपर डिलीशियस अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what